ロスイングベルナブレスでハポンの新たな風景どころか新日本マットの新たな風景すら現実させてるような気がします、さあマイクですスーパージュニアグリーなんとかなんとか昨年の覇者の 3K に勝つことができたぞ喋れるからなこの人 俺は内藤をはじめロスインゴのメンバーのおかげで俺自身が一本出す勇気をいただいた俺がやるべきことはただ一つここのリングで結果を残すことだ俺は決して高橋由の代わりではないまあまあ高橋由の代わりなんて俺なんかにできねえよ だけどよ彼が嫉妬してジェラシー抱いて早くリングに帰ってくる状況を作るのが俺たちの使命だと思ってるなあ武士最後までとことん突き進むぞなんと武士がマイクを握りました ここにはいないもう帰っちゃったやつらだけど小松田中残念だったな勝ったのは俺たちだロースイグベルナブレスハポンブーシー高木慎吾俺たちでこのタックリーグを優勝して俺たちの強さ証明してやるぜエンセリオマジ 木慎吾そして武士両者によるマイク後楽園ホールに鳴り響きました、まあ、やはりキーワードは一歩踏み出す勇気そして欠場中のヒロムに対する思いというところですよねやっぱりその去年ね、えー、ヒロム選手がブッシュ選手と組んでてその代わりではないと言っても比較されるのは当たり前なんですよ、はい 比較されるからこそやっぱりその上のねおこれは高木から呼びかけて武士が答えるうんいやあれブッシュはどういった思いなのかなんとなんとなるほど会場内大きな大きな大歓声内藤哲也ですブッシュが おイービルもでなんとイービルもメインイベントが終了した後楽園ホールにナイト真田そしてイービルさらにイービルの手には高橋宏夢のジャケット今ロスインゴ・ベルナブレスで発砲。 リング上に集結しましたそれぞれが何を思うかどんな言葉が交わされているのかさあ岡本さん高木からここも高木から 答えたのは内藤さらにイーィル一人一人が思いを絆を確かめ合うロスインゴ・ベルナブレスでハポン大丈夫ですか It's not a single elimination tournament. This is a league. It's not a sprint, okay? We're in it for the long haul. We're the team with the most experience. We're the team that one year ago became the junior heavyweight tag team champions in their first match back, showing yo. And then what did they do? Please tell me. That's right. They won last year's version of the Super Junior Tag Team Tournament. And this year will be no different because tonight is only one loss. Zero points. But tomorrow is another chance at redemption another chance to put two more points on the scoreboard. So don't worry, don't get freaked out. We're professionals here. We've done this for a long time. And Shingo, the dragon. Oh, I'm supposed to be so scared because you got a new nickname, the dragon. Fuck a dragon. Okay? Bushi. Happy Halloween. Congrats to you guys tonight. You guys were the better men because it was a hard match. Not an easy match. It's not like we're wrestling Liger and Tiger Mask. No, this is the tip top of the junior heavyweight division. We're talking about Shingo Takagi. We're talking about Bushi. They got a lot to prove. L.I.J. has a lot to prove. So we welcome the challenge. Please, more, more, more. Moto, moto, moto, moto, moto. We welcome the challenge. Still a lot of time left in this tournament. Still a lot more matches. And yes, we got a uh, win every single one. Every time that we're out there, it means something, but don't worry. Every time this guy steps into the ring, it means something. Every time Yo steps into the ring, it means something because Rapungi 3K have the biggest hearts in professional wrestling. The biggest hearts in New Japan Pro Wrestling. And there's nothing more that they want this is the gold standard. This is the silver standard of professional wrestling. And there's nothing that they want more than to again be the Super Junior Tag Team Champions. And then IWGP Junior Tag Team Champions once again. That's all I have to say. Tomorrow night, who? 誰誰トモロうん、鈴木が金丸ですチャンピオンだろ鈴木軍しばくぞこの Then the next team after that, Nakatsu's Koneyaro. And then another, and then another, and another will fall. And the only people that will be left standing at the end will be Rapungi, 3K, Show, and Yo. Because Rapungi, psycho! We're 世界一のタッグになるしかねえんだよ今日負けても 勝つしかねネクスト行くしかねえだろああ高木慎吾よくぞこの新日本へああロスインゴにとってあいつが来ることが不本意だったのか本意だったのか高橋宏夢が怪我をしてなければあいつが来てたのかそれとも来なかったのかそんなの知らねえよ来たからにはでもどんどんやっていこう高橋宏夢さんあんた本当ここに立ち立ちたかったんだろ回復してくるんだったらね ただ回復してくるだけじゃダメだ超回復待ってますそれよもう負けねえよああもうもう絶対負けねえからさっきも言ったように高木慎吾は高橋信ではない高橋の 高橋ろむの代わりではないんだよえあいつの代わりなんていないしねあいつがろむがさまた戻ってきた時に安心して戻れる場所なんてつまんないでしょろむがさ悔しがるジェラシーそれだけ気持ちがさ高まる存在チームにしてあいつを驚かしてやりたいよね 俺たちはこのスーパージュニアタックリーグで優勝することが一つの答えでありヒロムへの思いでもあるからまあ楽しみにしとけよエンセリよマジでいや今日今朝イギリスから帰ってきましたよ カンサードいい末にょもう眠くてしょうがないよでもさ今日のメイベントこの目でしっかり見とかなきゃいけないかなって何か直感が働いてここ後楽園ホールへ来ましたよ、まあ、試合はないけどね試合は組んでもらえなかったけどでもいい刺激はもらえましたよ まあ今シリーズ、うん、大阪まで俺の名前はないけどねってことは大阪大会まで俺が何をしようと勝手なわけでしょまた会場に来るかもしれないよさあ次はどの会場へ行こうかな明日かなその次の広島かなその次の宇和島かなどこかなまあ皆様で予想しながら楽しんでください答えはもちろん トランキーロ i l o h a よアディオススエニ i だよネ u e よ o 大阪でクリス・チェリコ対キング・オブ・ダークネス・イーベルやられた分はしっかりと借りを返してやるそして奴を ダークネスに染め上げてやるからなよく覚えとけ This is evil Everything is evil すべてはイービルだ